Så skulle vi då fånga kongekrabbe. För Lotta var det en lång tur till Dalsland och från Dalsland till Oslo och upp till Bugøynäs. Och Bugøynäs, ja, det är ju en del av Barents Barentshavet, faktiskt. Kallt vatten, men eh, badegrejer får ni se senare. Men här kommer de, Lotta och vattnet de väntar ju på mig för att jag ska bringa dem till den här lilla idyllen Bugöjnäs. Och målet är ju att fånga den här jävla stora krabban som vi ska äta på Här kommer Trång med fiskmat. Där har du... Och Lotta. Ja, hon är i form. Det är båten vi ska ut med. Turistfiske. Ja. Och en typisk turist. Min syster. Vanja. Det blåser alltså inte så mycket då. Men det guppar i alla fall. Igår hade vi inte kunnat gå ut, så det är bra. Här är tråden igång. Hon vevar upp tinan. Den ligger på 125 meters djup. Och det tar sin tid. Men då. Nu tar Lotta över. Halv meter i draget. Det betyder 250 dragningar. Här kommer de, krabborna. Lotta kastar sig. Så måste vi sortera, stora och små. De som är under 13,5 cm, ur huvudet ska ut i vakan, i havet. Och alla honor ska tillbaka i havet. Och så måste vi ta dem per två ben. Så de inte blir bryter benen. Låta igång och slaktar. Det trampar också igen. Men vi har dragit in i hamnen nu. Och efter en halvtimmes slakt och vänting blivit serverade den måltiden på Bygenäs bistro. Helt topp! Här är det så fint och trevligt. Att detta lilla ställe kan ha en så fin ställe. Det kommer mer filmer om Bugenäs. Från stugtur och andra turer vi har gjort. Nu är det slut!